makakaasa ka Ibabalik ko ang oras sa di dapat maaksaya Sa ating dalawa walang ibang pwedeng sumira Ikaw ang pundasyon ko at gabay ko sa tuhina Kaya halika, wag mo silang intindihin Kung may namamagitan sa kanila, wag mo nalang pansinin Kasi ang importante sa akin, ikaw ay mapasaya Lalo kapag bumingiti ka at napapatawa ka Malabo na din magbago pa ang aking pagtingin sa'yo Sa tuwing may pag pagtatalo at ayaw mo pansinin Asahan mo na ganun pa din Handa ako na intindihin na paggalit ka lambingin Yun ang kailangan kong gawin kasi Napapagod na tayo kakabot Hindi hindi susuko Problema man ay hal Dahil kahit nasabihin O pa yan sa akin Di ko iisipin, di ko ilisanin Kung may madali rin ang mga Nike